donar tot el meu suport a la regidora Maria Rovira, que ja l'he donat també personalment, Crec que aquestes agressions, malauradament, es donen en el quotidià de la ciutat de Barcelona, però totes les ciutats, i, i podem dir que malauradament és un tema doncs, molt extès. Aquesta no és una excepció. I agraïm també el pas endavant de, de la regidora de l'ESCUP CUP en Barcelona per denunciar-ho, perquè doncs, aquests passos endavant també serveixen per fer denúncia, per sensibilitzar i per alertar de què tan quotidià és eh, els successos d'agressions sexuals de diferents tipus a, a la nostra ciutat

l'hem de donar també la raó, que n'hi ha molt marge de millora i aquí doncs, n'hi ha hagut un estudi um, de l'Institut Català de les Dones on realment el que ens està alertant és de, de les mancances que estan havent-hi en coordinació institucional, en alertes, en sensibilització i tot el marge de millora que tenim per reduir les agressions sexuals i, per tant, també la, el dret a la ciutat de, de les dones, de les adolescents i, i de les nenes que es veu doncs, disminuït justament a través de, de d'aquestes eh, agressions quotidianes.